Este interés viene de, mi experiencia de mi infancia eh, en el campo, con la gente del campo, y también de una intuición muy íntima que hay una ley que regula eh, los ciclos de los pájaros, de los frutos, y algo en las leyendas y los cuentos, los proverbios, que me parece que guardan estos saberes, y eso me interesa trabajar. Pienso que el folclore es de ya un, un, concepto un poco académico que resulta de una teorización de los, eh, las tradiciones, de las costumbres y lo que me interesa más es el cotidiano, lo que mm, se queda en, las manos de la gente, en sus gestos, en sus palabras y estos conocimientos que se pasan de, de una generación a otra. Eh, que solo se pueden pasar así, como la cocina, como los trabajos del campo, y que integran también los mitos y estos arquetipos que me interesan trabajar. Esta experiencia de la gente en la tierra, y partir desde sus propias historias, de su cotidiano, de sus experiencias y cómo he crecido con esta gente, porque nací ahí la transmisión de sus experiencias, que es también la transmisión directa de la historia en la primera persona. Entonces, parto desde sus historias, eh, las escribo, las eh, organizo y al mismo tiempo de, los cuentos, de las leyendas, y todo esto intento organizar eh, en este contexto de, la paisaje, de Alentejo, para después los tra lo, lo trabajar con ellos, donde repiten o van a decir eh, por su vez su propia historia eh, en el cine. Oh, Santa Luzia, bendita sejais. Vocês estão bendita, no céu descansais. Eu te corto. Mezclar el mundo de, del cotidiano que ahí, en este sitio, va a beber a la fuente de los mitos y que estos mitos, estas poesías, viven ahí como una espiritualidad muy eh, concreta que acompaña el ritmo de las estaciones. Esto me interesa trabajar con ellos.